ночи в лесу шиш, шишки. А Кто здесь всех сильней? Я. Значит, все здесь мое. Так? Нет, не так. Что? А, Придется порядок навести, а то ишь ты, чи, в лесу шишки. все. Ну, я отдыхать пошел, а ты за порядком следи. Ага. На. yeah. Кости? Чьи же это? Насекомые, птицы, нет, не то, рыбы, тоже не то. Ага, вот. <gasps> Волк. Может, это? будем брать, а? Ерунда! В лесу все общее. Эй, мелюзга! А ну, брысь отсюда! Живо! Ну-ну-ну-ну! Не очень-то! Ну, погоди, я же... Чего тебе? <laughs> Ой, там разные ежата-лягушата ваши грибы собирают. Что? Música взял? А ну, положи на место! А разве вы кушаете клюкву? Придержи! シュッ Во какие! Теперь буду знать, чьи в лесу грибы. И ягоды. Ничего, у меня тут на всех хватит. наши грибы сушить унесли. Где они? Значит, щетки взяли мои грибы. Они... Они... Они общие. Что? А они и шишек ваших набрали. Путь ты! Ой! А ну отдай мои шишки! И никто их у вас не заберет. <laughs> Это же ваши грибы, ваши шишки. Мои, говоришь? Нет уж, пусть будут общие.